abanaffe mbanirizza nnyo mwebale kugenda maaso nakubeerako nakwagala peegi yaffe eno eyatamala emirundi jr ah, njagala okubeera brief ah, njagala musheyaringa evidiyo eno nga nyenda kwogera ku nsonga z'abasajja mivule Ah, banaffe aba people power mwebale nnyo okusigala nga muwagira people power okusigala nga mukola activities ezireeta pulezidenti waffe ow'ekumi bobi wine robert kyagulanyi sentamu n'okusigala nga mwogera amazima n'ebituufu ebiri mu ggwanga lyaffe olwaleero eggwanga lyaffe liyita mu kusoomoozo ah, ng'amawanga amalala gye buvuddeko aga afirika agali gagala liberation so struggle gyetulimu ya mirembe tunyikira okuuma emirembe wadde nga effujjo erigenda maaso abawagizi ba people power n'abaagala enkyukakyuka mu uganda eritukolebwako lingi okututeekako emisango n'okutukwata ebyo byonna tuzze tubiyitamu naye uh, kyetwagala okwongera okwenfasizinga bebavubuka okwongera okutuusa eddoboozi kubanaabwe n'okwenyigira mu byobufuzi ery'eggwanga lino ekyo ne ssaabasajja kabaka yakikonako nnyo n'atugamba abavubuka tulina okwenyigira mu ggwanga lyaffe mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe era mwatusanyusiza nnyo emiriyoni munaana bwe zaagenze mu kalulu k'okulonda akabaddewo naye basajja mivule okuvaayo n'alumbagana ekisinde kya people power akabonero akalaga nti gavumenti ya mwami museveni esigazizzaako ebbanga ttini bwe gitaba gina emyezi omusanvu nga gye basigazizzaako batere bagende neewuunya nnyo omunauganda avayo naga ti basajja mivula abadde mu struggle nkwewuunyiza ddala omanyi bannauganda muli excited these are undercover agents of the state basajja mivule yasituka najja ku kitebe kya pipopo omanyi abapopo akyembagalako mwaniriza kye kirungi kyemuyina ng'asuubidde omanyi mwami museveni yali ayagala kukwata bambega bayingire mu kibiina babaye nga bebakifuga tukiyita mu security tukiyita infiltration you infiltrate an organ nga bwolaba kawukumi mu police president gwe yavaako n'ayogerako the police was infiltrated and when an organism filtrated you are supposed to fumigate it nga bwofuyira ebiku kakati fe aba people power kyetuliko kufuyira biku ebyayingira nga birowooza nti tetubimanyi basajja mivule yali ku lediyo uh, kaboozi alina radio station gyeyali akolako program, program emu naye ngaebintu byajja ayogera yefuula nti ali mu struggle naye nga struggle yali tagiriimu yali akolera mwami museveni you see bannabyabufuzi ba uganda abakolera state batukkirizisa okuba nti balumwa nnyo mu struggle n'okusinka bannansi be bannabyabufuzi ba uganda abamu abakolera mwami museveni najja atandika ekibooziboozi kya buganda mbwe aleeta data ali mu buganda omanyi iso oba oyagala ekuwa essente tandika ebyo ebibooziboozi era abakessi abali mu uganda bannabyabufuzi abali ku ludde oluvuganya gavumenti besibye nnyo ku nsonga za buganda but the liberation is not limited on buganda we are talking about uganda kakati basajja mivula ekyamuluma bwe yajja mu nopu ne batamuwa kifo n'ategeera nti dirwa eyise kubanga yali abasetulita abagambye nti ekintu tugenda kukola ki kukifuga nga bwolaba mwenda bwe yali azze ne tumulabuukirira ne tumuboyo n'adduka empapula twamuwa zero si wanu eyefuula eyasoma balowooza tetulaba fe tulaba eno generation gye mulwanagana nayo yabaana bagezi bategeera ba bulaini erika mwokyawo ereta bambasada okuva mu, mu european union obolooza kyangu naawe bakyaze naawe bakubira essimu kale bajje bakukyalire obolooza bobi wine kyeyakola kyangu so basajja mivule nebambega bali mu pipopo webalemu okufuga ekibiina nga bobi wayini amaze okitegeera nti bana abasajja bambega tabe abalowooleza bobi wayini musiru bobi wayini mugezi buli mbega amumanyi naye agenda bakozesa kubanga yagamba bambega bajje tubakozese bajja tuwogerera basajja mivule ngaatandiseewaawo ekiboozibozi yefudde ayingidde mu pipopowa bobi wayini namulabuukirya n'atamuwa kifo diru neegwa kati awo napangawo ekiboziboozi addeyo alabe bulijjo baavuma kwegamba nti bamukutte basajja mivule wali wa n'otugamba nti olina abayeekera gwe kennyini basajja mivule n'otugamba nti sitwago mwogiri basajja mivule gwe kennyini n'oteekawo ekiboziboozi kya buganda nti simanya obwakabaka tebukoze kimala ebyo bibaweesa ssente ebyo biweddewo woba wogeze wamwami museveni nga tolina nnyumba n'akuwa ennyumba tuulako wummula wandimugambye nakuwa enkumbi ataano noddeyo n'olima omusajja omukulu ekikwogeza ebintu ebyo kiki ekyakutabudde amangu ago kubanga diiru yayiise mwagala okufuga nup nga mujjayo ebyama mubiwa intelligence bobiweni gwe muketta mugezi kakati tukuwa ekifuba kibasajja mivule kubanga we need aboogezi abamanyi oluzungu kakati gwe ne bwe tunakutwala ne tugamba nti basajja mivule tukututte gwe depute ayogerera ekisinde kya people power oluzungu tolumanyi tetujja kugenda munnamuliro wa cnn amanya agava mbu basajja mivule simanya bad denis simanya nsolonkambwe ngero omuzungu akyali kw ebyo even nemuzimata joel mr joel hanitayas bawo the powerhouse for me kati olwo oluzungu lw'abasajja mivule silwa nupu tasobola kwogerera nupu alina kwogerera nyimbe oba bano abakulu b'ebika olwo oluganda gye lujja naye kakati basajja mivule oluzungu lwenyini lutagala okikubira mu luganda kakati ate oyagala tukuwa obwogezi mu nupu ngaki mwagadde nyo ebifo mwagadde nyo ebifo mbu bobi wine kubanga teyapadde kifo oli musitwago lwabifo oli musitwago lwa bobi wine mubadde bakulu muli musitwago muli mbalimba ensi nti muli musitwago bobi wine abafungudde basajja mivule better go back and tell mr museveni nga bwe yakuwadde enyumba nga bwagenda okuwa amamotoka nga bwagenda okukola kyoddeyo olime naye bwona dda ku baana abaana ba peoplepower eno situlago si aba peoplepower kasitwago yabanauganda bwe tuba twogera ku bizibu bya uganda tetubiri mitinga kugamba nti ebizibu biri wano kakati abaana ba people power bewalumbye bebabba ezanadizi bebabbi ezaamasomero abaana obutaddayo bano abamafiya abatula mu meeting mulimu owa people power don't put responsibilities were not necessary president museveni agenda kubakozesa ensobi gwe basajja mivule woba obadde mu struggle ng'oli munnamawulire aweebwa ekitiibwa nga bulijjo ogamba nti gavumenti ya mwami museveni mbu abaganda abaganda tetuna mirimu abaganda abaganda batutendewa kati abaganda be wali osuubira bajje bakujje mu kkomera basajja batu balimu owino basitula migugu gwe kenyini bulijjoagamba abaganda tetulina buyinza kati twandize mu kooti tweyambule bakute twandize mu kooti omulamuzi tumuwemule bakute basajja mivule you know the procedures of court n'okwekwata gwe weekwata ogenze wano kusaidi ekireka mutuuka wali munwa soda kuba nokukwata mu uganda nago kati mawulire mumwagala muteekewo obubadi mbu bakunonya abasajja mivulani akunonya gwe wenonya oyagala kuteekawo obubadi attracting attention ya president byemukola nabo babalamu gwe bebekulu tewamulabye bebekulu bebekulu naye mwennyini balwanagana akasente kabaleetera obuzibu era nze bwe nalaba ono omuyimbi ngaagamba bebekulu yeyantuma nvuma ebbalamu kakati basajja mivule poverty banna abantu mukole obwavu kibi egyo emyaka kasitwotuuka ngaoli mwavu ngaabasajja mivule gyali mu bwotaloga oyinza n'okuloga abavubuka kakati bobi wayini bamuwulirako ennugu babasajja mivule balaba nga bobi wayini kyayina be bandikibadde babadde mu sitrugle batandise sitrugle mbwali aketterayiso ate yiso baketta bubi eyo intelligence yani akalengedde tekyakola mbubobi wanyambadde saati ki agendedde mu canvas ki ebyo bikyakola abaana bali ku dotcom bateeka wano essimu ne bagira bati mutwalaba abasajja mivule mbubakete people power oyo naye aketta people power talina bwongobwe obuketta people power mbu undercover agent bonna bambega abali mu nop its just time nze mbagamba nnyo nina olugero lwoluganda lwenjaga lwoluzungu lwenjaga enyo dati when the wind blows the ass of the hen will be seen the basajja mivulez have been seen the basajja mivulez have been seen temujja kuketa pipopa temujja kutuliramu sente weabakuwadde sente genda ewooli undi nti naye woonaakwata bulemu nogesa ku peopl power bebatta abantu omupoliisi aba peopl power bebatta sebulime is the peopl power supporters are the ones who are stealing money in government bebaagaana abakungu ba gavumenti ekumenya okuteekayo aseti zaabwe bobi wine eh, eh, omunenyezaawe yabadde afuga eggwanga mbulumbu ye simanya pengepenge lumbu yandi pengepenge don't run this government so don't shift blames basajja mivuyo if you have got money like any other ugandan that you have been poor go and lawyer goats yes go and lawyer goats live politics alone your generation has gone toina byokyayogera mbwe abapeoplpowe abavuma avuma nakozesa emundu ani asinga obubi no avuma nakozesa emundu ani atavuma wano president asibat agamba idiot alukurasio ahead of state kinyata abyogera because if you are the president you take an oath nabagamba nti president museveni byayogera singa ali mu america singa yavaako dda because they don't have social intelligence so we people power supporters have lost over 15 people in, in, in, in avoidable circumstances, whereby the police, because they lack reasoning and they don't know what is reasonable force, they resort to shooting people. Basaja Mevule, at your age, you have seen the Aminis, you have seen the Obotes, you know the problems that are affecting this country. You know the problem are the mafias who have stolen everything in this country. But you are resorting to put blames to the pengepenges, to the people powers because they refuse to give you a position. Who are you? mbu fa abagezi obugezi babupimirawa abasajja mivula ajjayo pasiripu ye ya siniyafo tulabe amagezi gatutendera ajjayo pasiripu ye ya p7 no leti basajja mivule because now its intelligence tukulage nti abagezi mu uganda muno tebalina kyebatuyambye nolaba lukutana eh, dokita eh, lukutana lugunda prime minister is a specialist mu busawo ambasada yaliko ambasada e new york covid tatukubyenga waali ono vice president bukenya gwamusiba muvuma yali dini ku makerere university medical ono yingini ya badru kigundu yabalanga obulunga 1 plus 1 yagamba equals 11 ngobulwa balifulenge was a very was a professor was an engineer yingini ya badru kigundu so the problem of this country is not intelligence we want people who have character to take this country to another level if basaja mivule you are given money to fight bobo when you are fighting a generation bangi nnyo abawagira pipopowa nga bategeevu bye bali bangi nnyo so if you resort all of the burdens to pipopowa abasajja mepu ate mwekambabuulire mwe abakozesebwa intelligence temuzeko luli nali ntudde wali omulalu wazze n'ekibbo kirimu emmundu ebinyeebwa ne bigwa nadduka kakati eyo undercover agent tukyakola ebyo ebyammwe ebyo ebyayiso byendaba mwami kaka byakola bobi wine ali mu mmotoka ki ayiseewa tumukette tutya kakati leka tulete baabasajja mivule you are wasting a lot of time instead of the president giving money to useless people like basajja mivule let him go back to the ministry of planning and plan for this country neta cha kisobola so if you engage bobby wine in a battle right now you will not finish it because the problem is the generation nemwe kubanga baba waddeyo obusente kubanga mukoze eki kubanga mukoze eki mwagala okukwata people power mujefule ekibiina ky'abayeekera era bangi bakyajja gino emyezi omuntu wa people power njagala okulayirira abasajja bano mubanwezezza people power etalina maanyi lwaki bajogeraku people power etalina maanyi lwaki basajja mivule bamuwadde project okutandika okuba people power mubamuwa ekifo newetukuwa obwogezi deputy spokesperson omuzungu olikwalijazero otudde ah, mr basajja mivuule mbadde nensolo nkambwe ngaera omuzungu aliawo twagala abogezi abalina kumanya nga joel omuzungu nambuza mr mirundi nga n'oluzungu ndumanyi nebasajja mivula abadde ajja tuswaliza kwali jazira ensi ekwate kutama tugabe bane katonda wange ye wa luganda kakati adde mu tokosho alinde bino ebyamasabo omwami w'ekika yeyabizza ennyimba generation temukyagisobola sitwago temukyagisobola so ekyokubiri ah, kyenalabye ekyakoze amawulire weekend isi twagala otuyambe justice byabakama otegeka akalulu akali free and fair ugandans we lost over 5 million people mu lutalo lweruweru olwakalulu mwami museveni kyeyeekwasa nti agenze mu lutalo okulwana lwakubba kalulu am seeing a president mu kinana mu mukaaga eyinza okuddamu if ec doesn't organize a free and fair election mwami byabakama abantu tebakuzanyisa omuzannyo temunagalantinga nakabonero kaffe kamanvuuli ka because what matters on a political party ye, ye, ye symbol muli awo omuzanya politics wamwe ono male mabirizi mukikute mukiwadde sente kiri awo mu kifo kyokukifunira emirimu wabula president museveni ayinoonyenye eggwanga tali sina looya erodisi ya gitya kyaliwano emakerere baprofesa bakiyambye bakiwadde ku bigezo kiriwo likitambula ekibuga kikifuukidde ekizibu mututamye nnyo bamale mabirizi mbw anoonya bugodi bwa bobi wine president museveni yasooka tulaga ekifaananyi kyeddala mu nga graduatis bwe kivaayomba wa ssente if there is anybody who has ever seen the president's picture in darasalamu graduatin fe wano batubuuza weyaweyayati campas ebifaananyi embiyina yetakiyina is the only head of state who doesn't have any photo of his graduation president museveni nga diguli yagijjawo ayina eh, eh, senior 6 yagiyina nedigiri tafuze eggwanga lino kakati ye bobi wine wa com omunenyoka so the problem of this country we must arrange a free and fair election mwami byabaka the ball is in your hand otherwise mujja kudduka wano mwebale nnyo mwebalire eddala